हेलो वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पर एज को फिल्टर कराने का एक प्रोग्राम मैंने लिखा है और अगर मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो ये पहले सेव करने के लिए बोलेगा इसको सेव कर लेते हैं हम और चूंकि एज को फिल्टर कराएंगे हम कौन सा एडल्ट है कौन सा तो इसके बेस पे हमें फिल्टर कराना है तो ये इसको पहले सेव कर दिया अब इसको यहाँ से रन करवा दिया तो जैसे ही मैं रन करवाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दे रखा है अडल्ट तो अडल्ट की एज 18 साल से या उससे ऊपर की होती है तो यहाँ पर अगर मैं इसको दोबारा से फिर रन करवाता हूँ देखिए 18 साल से ऊपर वाला ही आ रहा है या तो 18 साल या तो 18 साल से ऊपर तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से काम करता है और डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं फिल्टर फंक्शन फिल्टर करके आपको दे देता है ठीक है ओके